sou mãe da Nayara. A Nayara, antes da pandemia, estudava na parte da manhã e na parte da tarde ela fazia preparatório na redes. E com essa pandemia, chegada essa pandemia, ela faz aulas online em casa e faz o preparatório da redes online também. O estudo na escola não é a mesma coisa que em casa, né? Em casa faz, guarda o caderno, e pronto, acabou. Na escola revisa, no preparatório também, eu achava que eles é, tinham muita atenção no preparatório e assim, não é que mudou, mas agora ficou diferente, né? Porque está em casa, eu queria parabenizar os professores, tanto no preparatório, tanto da escola, que se empenham de estar tá mandando mensagem, estar tá mandando trabalho, entendeu? Que eu acho isso muito importante entendeu? Para a vida da minha filha e de várias outras crianças, entendeu? A Rede da Maré é uma instituição que tem como missão desenvolver projetos estruturantes que possam melhorar a qualidade de vida dos moradores da Maré. Desde março de 2020, quando a pandemia pela Covid-19 chegou no Brasil, a Rede da Maré já percebeu seus efeitos imediatos na população da Maré. E o impacto né, que, que o prolongamento dessa pandemia e da suspensão de aulas presenciais teve na educação dos estudantes das escolas da Maré. Por conta disso, a Redes incluiu na sua campanha Maré de não ao coronavírus uma frente de direito à educação. Nessa frente, o objetivo é arrecadar recursos para que a gente possa fornecer, comprar e fazer empréstimo de equipamentos para alunos que não têm. E a campanha prevê também fornecimento de pacotes de dados para que esse estudante das escolas da Maré ele possa ter o seu direito à educação garantido. Oi, eu sou a Nayara, tenho 11 anos e estudo na Rui Barbosa. Quero falar para ficar em casa, usarem máscara e álcool em gel. E muito obrigada aos professores que estiveram aqui do nosso lado para tudo que nós precisamos, né? E é isso.